yoyo mwana ogoba saza eviri yoyo yoyo mwana omwana question zonna zonna badde aziddamu bulungi zonna nga ziddamu bulungi exquisitely zonna okuva kwesesa paka kwesembyeyo naye ngo balesa zibadde simanyi nabyayogera saabiwulidde tebabadde fair tebabadde fair the weren't fair that's the truth Now, how do you expect that one who was stammering in questions among we Ugandans to go and represent Ugandans in the white I hear there are 18 countries. Because she's from North? No, no she's not from North. Okay. There is nobody. My northerner was there, but she was among the last 15. Okay. But I didn't even come to support her. I came to make sure we get a good Ugandan who will represent Uganda. At least this time we were hoping to be among the best. Ankulamusizako gwe munnange atugoberera ah, ku mukutu guno okola kyamanyi nnyo Ah, embeera nga woogirabye we bwakeeredde ah, olunaku lweggulu babadde bafinalizinga n'empaka eza miss uganda 223 ah, era nga zino zawanguddwa omuwala amanyikiddwa nga hana tumukunde e, eh, hana tumukunde e, muwala aze nnyo nga yeetaba mu mpaka zino emirundi egiwerako ne mwanattu nga tasobola kuyitawo wabula nateera ku mulundi guno ah, omukisa yagenze maaso nateera n'agufuna naaba nga ate ayitawo newankubadde nga yayiseewo abantu abasinga basigaddemu okwemulugunya wamu n'okukomplayininga ku nsonga eno nga bategeeza nti wabaddewo obutali bwenkanya mu ngeri gye basazeemu ensonga eno era wabaddewo obutali bumativu mu ngeri gye balambiseemu obubonero buno abanayuganda abasinga nga mulina baba bavudde mu nsi z'ebweru okujja okulaba empaka zino oba okuvuganya kuno okwa miss uganda ng'era wowulidde endowooza zaabwe awo bagamba nti uh, omukyala oba mwana muwala amanyikiddwa nga witin matha ademoon ng'ono nno ava mu bugwanjubwa oba mu ggwanga musaidi ya east ey'e uganda e era ng'abasinga mumanyi nga mwana muwala muganda wa sindi ssanyu era nga sindi ssanyu naye muyimbi wa uganda w'amaanyi era nga sindi ssanyu right now ye president wa uma ngaera ye mukimanyi mu industry eno abasinga bagamba nti mwana muwala ono witini mathar muganda wa sindi ye yandibadde agwana okutwala engula eno olw'engeri gye baamubuuzizangamu ebibuuzo ng'addamu n'obumanyirivu ate ng'ali confident ng'ali audible nga talinaamu mbeera yakutya konna era abasinga bagenze maaso ne bateekawo embeera y'obutali bumativu na kusiima okusinziira ku ngeri gye basazeemu obubonero buno baagambye nti basoose kwemulugunya basoose kwekuba kwe, kwe mu bwamamu nga tebannaba kulangirira mwana muwalono hana era ne bagamba nti wandibaawo olukwo olwabaddemu olw'okubba obubonero buno okubanga bayisaawo omwana muwalono Ah, mwana muwala n'abasinga bagamba nti obwedda ananaagira mu bibuzo bedda bamubuuza ng'era abamungayo mu mawulidde nti beeraliikirivu nnyo nnyo nnyini ddala waanaaba agenze mu maaso okurepresenting eggwanga erya uganda mu nsi z'ebweru jjukira nti ensi zino ziri 18 n'omusobyo mwateekeddwa okuba nga representinga mu mpaka ezinaagenda mu maaso anateera ah, embeera eyo tetunaba kufuna point of view y'abantu abamu naye nga kyemmanyi tujja kwengera mu maaso n'okuba nga tukitegeera tujja kunonyako ne ku mukyala amanyikiddwa nga sindi tumanye ddala yiye ensonga eno ajyogerako ki kubanga abasinga beemulugunya balagira ddala nti abantu abadde mu first running eyeya competition mwanattu be babadde bagwana okuwangula obubonero buno ajjukira ah, nti tutebwamu ssente banaffe aba biva organic nga bano bajjanjaba endwadde zonna ah, mu ngeri eya habo ate ngaebintu ebibeera nakyo tebirina side effect yonna bakubire ku ssimu 0 7 5 26 02 42 bbiri ne musanvu zero musanvu taano abiri mukaaga zero bbiri ana mu bbiri ne musanvu basangibwa ku access building ku lubaga batuukawo obanga obakubirako ofuna obujjanjabi nate era wamu ne banaffe aba je events nga bano bakwata emikolo video coverage music video cinematography live streaming bintu bingi ebyekuusa ku video wamu n'okuba ebifaananyi ate ebiri ku mutindo gw'ensi yonna bakubire ku ssimu ya mtn 077 58 second runner-up in the popularity vote. Is the one that is going to represent Uganda at Miss Elite in Egypt. So let's crown her DJ. Miss Uganda 2023, 2024. And the reason she's not representing Uganda as Miss Elite is because she won Miss Popularity. Okay, okay, just a second. And you can't go to, sorry to say this, to a law pageant and then again go to Miss World. So for that reason, ladies and gentlemen, Miss Uganda 2023-2024 is Hannah Tumukunde.